amale katonoko twalabyeyo nga ne kaka avaayo yeka n'ebintu eh, bino nti bagezaako binyingizaamu kaka yakuyise e. kaka bajenda olwale ekiro kyonna nsibye empandika katabo kange vomit sove spy vomit sove what eh, spy sooka olinde kaka yampisiranga nti muganda nga olina okunyamba gweyamba abanaku mm. banziisa lwa information yenina kuba ebijambira iye ate nga e- bali mukulaga nti yeyabimanyi ye master mind ha! vome kisovesi pai nasuze nkawandiika ekiro kyonna kati ndikwemba sekatuuse nawa abasajja bano bayitidde okukozesanga abantu ne babasuula kubanga kakaabadde musajja munene nnyo nebamwogeranagamba muganda wange eh. basooka kunzi bakaani ono sebani omutemu ne bamutwala pade serunjo gi yayingiramu oba balamu ganamumyuka eh, eh, eh. nga tonayimba abo njagala otusiigireekifaananyi otusiigire ekifaananyi <laughs> spy master tekakyayingiramu nga yayina okuspyigotubuulira netwyagambye nti mirundi abasajja bano bukyabo gyoga bantu nti ate nze nina yagambye tehave strong gundi have strong network mugiso contrary to what they know because they are now training people to replace mine mm. um, i know them mm. nanga nti balina omuntu gwe babadde bazze okukwata nnumirize mhm. naye basanze owange mukwese gwe banoonya ne batwala omukyamu bamusudde ekisolo eh, gomesovespayi nabaine bakabatamalkafulumye <laughs> dda leero balamu akanamumyuka leero balamu kanamumyuka leero balamu kanamumyuka yeyeyeyeye vomit robes by kawedde dda <laughs> ah, kando sikateeka ku switi kubanga bajja kagulaku mm, mm, mm, nange alampadde ku sente <laughs> kano kano gange nagisi kanuka kano gange nagisi atende nabagamba dde abasajja abo naye bagaa letimiteriyo in europe a person who has served in intelligence mm-hmm. abeera n'amateeka agamufuga mm-hmm. abasajja abata bin laden mm. basaba muwammane mm -hmm. ne babagaa nti no the special gundi babaitaaapart eh, eh, of the american amd forces eh, mwabadde kumulimu nebagatuwandiisa ekitabo mm-hmm. babagaa mukifulumye tubakwate mukifulumye mm. mm. you are under military rules mm. naye nabaga nti omusajja nga fooma sipaayi mm -hmm. tumukunde mm -hmm. neyesimbawo kuba president hey, eh, atya hey. Eh. yali badde waliwo luluziubafetulinamatekakugiro esipaayi kano waliwo omusajja babaita the birmingham 6 birmingham 6 mhm. baatega bomu mu lubiri lwa queen mhm. e birmingham mm -hmm. police ne tula tiringa ya wano mm. nega but you people mm. if we don't reveal mm. the suspects mm. can the parliament give us money can we remain with the credibility before the british people shall we Mbaga be relevant Mbaga what do we do mm. let us get six uh, irish mm -hmm. citizens Mm. tubatekeko omusango tufabulikating evidence after all era ba irish republican yame bebagiteze nebabakwata so Mhm. nebabatwala mu kooti nebafabricating evidence kati newano siyoreweri wabawo mado nebakwata abasiramu nga kikumi tamale nebakwata abasiramu nga kikumi nebamala nebabaleobaobawaite eyo knowlege tebagirina bano bawumba tutu mbadde ndaba kifanaganamu wanayina amagezi akaba mu kwezi oba otafiire bano abasigala kuba buli mada bwebaawo abasiraamu kikumi omuzikiti ne bagumbako abasinza bawaiza omulala otabbangege tugendetobali olina mugezaakoujja kompozi owa eso oyo muhwezi nibe gundi ono gundi ani abatumukunde ono gundi ate otafiiotafiiri omusajja mugezi kugendi mugezi nyo ate embabazi nembabazi mbabazi wa politics kalikyuleeta nkugendi wa politics naye abasajja balina nakyo interect mm. botazanyirako mm. bebo nekaigula tabagenda mugrupu yabwe mm. anti mwetemwawula knowlege uh-huh. nenakyo temubyawula eh. nti president museveni atali profesa ayita baprofesa mumeeting e nabagoya kuba ayina nakyo interect bano balina knowlege bali omubitabo obakuba nobateekawali bajja profesa emakerere mm. afuuka ejaji teyasala musango nagumu mm. byamulima naddeyo nasomesa amateeka ge mm. nga byemisango tabisobola yes kakati nkugamba kakati kino nti eh. bamingham 6 eh. babasalira babasibe mayisa baba akasaabinga emyaka 16 eyali nga goga nti directo wa saidi wascotland yard nalitayalinga mhm. he wrote a book nti banombwe twakwata zabwerere Mm. nga bwolaba kazinda mm. kazinda mbwa kazinda bamukwatira bwerera njagala nnyo abaganda babasibe nnyo bayiga okti omusajja nga sempijja nebakuga nti wabba e- ente zamu era nasunda ekidoli ekidoli ah, ah, ah, nakomawo nnyo nkubulidde kakati ensonga eyo mani kakati eh, nkubulidde negamba nkugaye ah, ah. mm. nti babamingika mu six bwe kyebakola ono bwe yamala okuwandiika mhm. nti babasibira bwereere babata aawoza novahol mhm. the judicial and police mm. system mm. naye bakwata abali innocent mhm. when eh, an american eh, soldier exploded a bomb in a city called Alukahoma. Mm-hmm. An Arab who had spent there a night was arrested mm-hmm. on his way to Saudi Arabia. Mm-hmm. I'm quite amazed. Mm-hmm. Until the real suspect emerged. Mm-hmm. Kakati, mm-hmm. intelligence. Nti, si mwe, abamwe mubakola mutya. Uh, baba kaka, mm, kaka ya, akugamba eh. they want to put me inside to silence me mm. Mm. That's why I've called you. This mm. is my evidence. Mm. Even if I'm putting inside, this is my evidence. Evidence by the at Kugambi, we're in the Akatabo Kevaita. Vomits of a spy. A spy. Vomits of a spy. And when they in danger, will never amp it. <sighs> Gwekati oli mulungi emirimu omubi okulya. Anti nze mbabaza. <laughs> that's where people don't understand me eh. nti nze mbabaza eh. tikakati this is when mm. kaka bo babadde bamanyi nti nze sisobola kwogera na kaka era walingaomukuba eh, era namujukiriza namujukiriza kaka nemugamba nti kaka nakugamba ntya kaka nti namuwagira nga bamulonze salimu saleyi yamulonda uh-huh. okubeera dairekita wa yesu mm. kaka ngaalwanyisiza mm. ebyenyanja kwa ku nyanja kaka nemusanga nga asula wano mutundu nemugamba kaka kebasa okumugamba bamugamba nti mugiso temuli sente genda ofune manerenda nemugamba nti awo otandise bubi mm. wediokotume manerenda mm. basooka wange nno in the initial stages ah, nayeeba batwala nga nkolaki ngambata mm. kaka tebatandika omumukuba bamala kukuba nebakonona nga sempijja nebakomyawo nebafuga ateomusajja ah, ah, hmm? gwe bagamba nti nevisioni nemukuba nemwonona kati ali mumizinga bakomezaawo era bajoge ah, kaka hmm. bweyajja nga bamutandika hmm. iso iso san iso iso zisan envolved mhm. in mother omwana we ne bamuteeka mu kkooti nti eh. yeetaba mu kutta ne mm. mugamba nti ekyo kyangu mm. are they are choosing you of influential pedoling mm. have you tried to serve your son becauseomwana bamusalira ne bamusindika anti olwo bamutwala ate atya leero okkolo byagana mumyuka leero okkolo byagana mumyuka nesiri bakwagana mumyuka agenda mubukedde akwata akwata sobi jenu akwata gundi akwata lefunanti kano juko mubi muzibu juko mufere juko mufere simaina jali mhm. atandika omuyingiza mubyokukwata abantu mm. abakwata bebatekayo juko bwatekayo sobi bwatekayo abatemu abaali bagala okutta nakyobe nebalikodinga mhm. nebagaa nti ah, ah, sobi akalya yekka wakiri tugende tutira tukimeyo kanyankole naye subi mutemu naye akalya yekka nga bategeeza ki era omusajja bagamba nti hmm. omuleeta subi mukutta nakyobe nga mbivaamu hmm. tunoonye wakiri tugeyo kanyankole luzira itiswakame ati kanyankole kuizi luzira udugeeta out of luzira andikire person andigo baka kati oli musangamu sokolinde ezo mission zibeerawo anene mu gavumenti era abaana bagamba abaana abo bagamba nti konvoy ye tutasobola kuba yakikofiira yekka nga lwaki ate yo ne badisikasinga emotoka yakatumba amala nti mpanvu bweti ekola bweti ekola bweti hmm. maisa ivogoloza eyimiridde kuki eyiyo eyimiridde kuki miso eh. mirundi mirundi ntano security organization eh. sibo ne president muwako ku information miso tesaka oripotinga yo nze ninga wemu 16 eh. ate katikiro eka yabamumanyi katikiro wa bungereza yamanyi direkta wemu 16 eh. era okumanya abasajja bombewunya mm. somebody suggested that these machines mm. should be handed over to kaka olwo nga bamweyambisa mm. kaka was their friend mm. kakati kaka Mm. bamutwala afuuka ambasada addukewo wano eh. naye agaana ategeera nti bagala kuneti bubulira bamala okubba n'okujoga bafuna ejirikiti kubasuula embwa nebadduka nobujozi nebugenda nga bubawunya mu nyuma bwebadduka bwotulaba nabo obujozi n'obusuma obuwulira nga buwunya bolumala okukuza ne badduka this what is happening on kazinda mm. kazinda yalwanyisa nga bigirimaana ngamba baziyamukozesa balwanyisa fasiredi kati ye yabonabona nenyina yaziba amaaso kazinda yajja ewange kusamu tano ezekiro mm. nemugamba muganda mm. nze amagezi genkuwadde genda okolebwaoti nebwoti eh. ate gundi bigirimaana yamusonyiwa kakatiyagaa nti omwana mm. aa balina ebizimbe byebagala omugjako yagaana ayina ebizimbeogundi okazinda kumukomera eh. waliwo atampita nga ali mudenja ono yina omutwe ogumulinga buloko oyo ayina ekizimbe kyagala omubbako anokange nagisi oyo omubbi ennyo oyo ayina ekizimba yali ayita mu ofiisi yayiyigi nemugamba gwe kazimba kakazinda kankubuuli hmm. the president of uganda once he pardonis you hmm. nebwonaokkiriza boom negotiating what about the area cases erekizimbe hmm. kyo bajja kitwala nga muli agonjaki nn awunya anu kangena giso oyo mubbi enya awunya katuggyewo obulango bunoakokamanyi nnyo era mmanyi nkanalizinga kadaga will be fought until he leaves, she leaves the government they want to create victoria kubanga this is a project a presidential project presidential project as long as kadaga retains influence in obusoga he must be put in her grave political the, eh, grave so of kenan entity kyokulaba eh. nti bills bazikomyawo how bills ezaali zayita mu processes zonna president to return them hey. Eh. new speaker hey. how can this man uh, olanya deny that mm. was not a part of the tennis parliament so, are we creating a precedent that every speaker mm. why don't you why don't you create a law mm. that once the president re refuses to sign because Museveni mm. is not a rubber stamp mm. Museveni has lawyers mm. has experts who study law and its implications mm. in society mm. so it is not in a, a hurry tujamu teka kubi ya mpaka naye kubanga bano tebakaka tolaba nono misi kabanda bamulwanyisa owakampala anti ye misibo bagala sente they don't have political lenses nti minsi nga kabanda eh. will help you stabilize the city bo mhm. bagala ono mukazi abbe muowino bagala kubba butale bagala kukola ki bajja mulwanyisa mbakuba ate bo butambi mbulina kakati oyo kiwanda kiwanda kiwanda godfrey kiwanda suubi tumwevas gundi ogwanga peter ogwan nankabiro basula ntebe ngaokulonda kwa seege uh -huh. kumaica nebakeere emunyonyo uh -huh. omusajja nabasuubiza emiliyoni kikumi nga bajeko kadaaga uh -huh. bamala okunjako najjako esimu mbabatule mbabatule mbabatule nankabirwa nkubatule ate byabulimba vidiyo ngaevaayo basula munyonyo basula ntebe neba akinga plan ekuba kadaga kati atono musabete katonda yamuwa omukisa nti mm. let these people fight mhm. ale yakyalina mhm. emyaka emeka neddasooka olinde twakamala okufuna president mu mwaka guno then project nezitandika mozi project muko project ate kiriwa nga kwakatandika even before museveni took the oath in 2011 mm. uh-huh. kakoza came up with a proposal to renew to reinstant term limits is it different now uh-uh. nembaga ntamulimits this man why do you hurry with the term limits one tamulimisa imposed by retiring president mm. who is mm. not sure Mm. Mm. opposition teeza kuleta term limits mm. uyo mpuga naye wabano kati tusooke tugende empola tamale kakati nkubera negamba zino zitandikiddewo baagala ekintu kyexplodi nze kankubuulire ekintu kyabise museveni alina kyetuyita reverse psychology atya reverse psychology hey. Eh. oyina kuba mugezi nnyo okutegeera reverse psychology ne deception atambula atya atambula atya museveni is an expert uh -huh. of reverse psychology mm. era nkiwandika ku mukatabo kange mu katabo ki kano, kano them, nti how museveni defeats his enemies mm. nakawandika nembagamba nti museveni mukugu nnyo mu reverse psychology kakati reverse psychology omusiru takitegeera akutimba kifaananyi kino ng'ali ku kirala yagenda n'akulowoozesa mm. how museveni defeats his enemies nabagaa nti museveni uses reverse psychology reverse psychology omuntu omukozesa ekintu kakati lekimiterio The, the people who are facing ICC over organic case, mm-hmm. we are denying in even ways. Mm-hmm. But when things became hotter for them, mm. where did they go? Do you think that what, again our president, eh, what, what, what, what, what about, what about, what about the royal way? you think Museveni is condoning okutira abantu mu malwaliro yabawadde lawyer is gathering information about these people you cannot you cannot fail you cannot uh, lie your lawyer tell your lawyer lies why didn't he give them money to hire their own lawyer he's gathering information from them bo tebakimanyi ento yepusi yasanyuse nti kakati uh, weare now supported by the, the, the, the principle no hey. the man is spying lwaki teyabawadde sente munonyera oyo owammwe yabawadde owuwe nolaba eŋŋaŋa nolaba empuuta nolaba eŋŋaŋa nolaba empuuta kakati nkubuulira mukula yavaayo nagamba bansibye mu kkomera museveni antya mhm. museveni antya mm -hmm. Museveni mm. yeesirikira mm. mukola ani yayamba mukola okuva mukomera ku sente za gaza yali president yakola atya <laughs> yawa mukula balooya besente yasisinkana eh, abeewaabwe hey, eh. hey. naga nti a case mukula so. never mugubulira lawyer mpanga mm. mukula did not appeal because you appeal against a judgment singali mukomera mm. mukula's case was reviewed mm. office here first lady we are going to the the, the the mp for Ruhama should go to the dock first mm. they mufurumiza Mm. ti milioni ya bibili mwana zo yogera ti wazitu wako mu office mm. za mwatu kwa mwezi ti denominations wezi who, who still remembered the denominations you were helping Museveni was helping this man mm. who had just abused him the other day mm. segeza so, your your reverse cycle as we speak today yeah. Mm. mukula ina influence mu eastern uganda Ah. asinga ono mukazi deputy speaker asinaamonge sawhen he tried to insite mm. eh. amundo boys manyaganiani eh. b yalaba ya omuntu amugoberera he cracked he, he shouted obscenities in a eh, market place and nobody rafed he rafed alone he cracked a joke and left alone hey. Eh, shouted obscenities tamale hey, eh, oh, museveni akolesa mm. reverse psychology mm. kati bato bonna boolaba bana abali mu kulwana projects zino eya muhoozi yasitudde amaani eya lwabwogo yasitudde amaani kati lwabwogo eh. si mukozi wa gavumenti bamu obwa presidential advice on general duties biri awo bwe what does it mean Mm. he must he is now under the total control of government rules can be arrested ate muhoze olaba abikola commander lands forces olaba abikola nantula projects zilikutambu anti nkugambye nti gorowoza lwaki tebaze wakana kubabera nga tebazidi kankubuzi twaka jeno moza agandanze yo sibidi kabo banonyeza mozi mulala nero aboga gembe sibidi iko okimanyi nti muhoze yatandika nga musubuzi nga bera nesale teyamujayo namuteka mumaje for discipline gwatubulira yes mhm. nzinkimume namala ne museveni emyaka kumi neegi kati gwogamba nze yagenda okundekawaawo nga sikola nandekawo nandekawo yali tamanyi kati tategedde ndi ono omwana bamukubira bwerere baali batta bantu mu malwaliro waliwo nasunza omutu oyo ano kange nagisa oyo ayinza obutawona tukomeoku ali kampeyini eno ale kampeyini etwewunyisa tetubitegeera bulungi yakola enkwa e- e- ebyo ebyenkwa mbusibayi uganda egenda kukola eddagala lyenkwa fumula baali bagibye boswana era nabakubidde esimu nti wona jeyo era omutwe oyo kabasi yabba yagenda zimbabwe ne bamugana twala semeni nagana naga nti aguze ente enume biri biriyoni 15 ziriwa e- ngombe yikowape kabasi ngombe iko wapi ngombe tubaleke tukomeo ku project jeno <laughs> tama ngombe iko wapi twaga jinyo nyoka bulonji anti kubori dine gamba nti mafu museveni abasirikiri debu sirikiri nse na wandi kakatabu kakano mhm sanji haba kamua miyake etano bano baka mpe iniga ya jabasi ba kafana katia the mafia panic conference yes mhm naka wandi kadi mhm amaaso gengali mungawakawandiika ngaoli kabalagala hey. essaawa kumi n'emu ana mu ttaano ku lunaku olwokusatu nga abiri mu nnya omwezi ogwa okitoba omwaka 218 the mafia panic conference kati bali mu paniki the last kicks amuteriyo kasita katumba wamala yasavaivinga mm -hmm. anaataka ono katumba wamala mm. was not an attack on an individual mm. a, how can a geno be killed by hooliganis holding guns sokolinde tamale nebalumba former police commander former army commander yeah. yeah. yali message abaganda bakugamba nti bwojogensa nafe ate tozitulamu eh. no abaziba ne bakugamba mm. nti okatera mandwa nti nyeseza akayo kali bakaliijo mhm, emandwa ekubwa emandwa tebagikubaemandwa ekubwa eri tekakati newajja omusajja omukwasi wabakazi namegguza mama fiina ate ate mulanamaasulawo kasaba mukiriza ne bataka mukutulako kumuloga kakutuka kakutukako <laughs> akakole ekikolobe abafuula bugoma abafuula bugoma ekyokubiri eh. nti the coming of muhwezi Mm. and otafire in the ministry eno ganga tebagala they fall to them tebagala ganga eno teyagala mugundi teyagala muhwezi mm -hmm. teyagala otafire How did Museveni bring these people? Gang eno beta yagala and they are in security. Chogamba kati waliwo battle zino nga ne eh. Museveni alwanisa ne mafia. Chiba wokanya eh. nangiride gundi eh. bati bagala babagambi. Mhm. Uh -huh. Chibavudde bankwata. Olwokuba nalangide tijagabwa president. naye nga tebabwagala omaze ebbanga ngaotugamba bano baagala kusika omaze ebbanga otugamba palisiku let me tell you mm. police politics is a science mm. and we have principles mm. one mm. politics is based on mutual trust mm. and future partnership nti gwabadde ani ku bantu bwobanyala ku bwogo bono bwogo bono nga politics you are marketed who is going to market you nga bakadaga okubabakube bani bona fe otujoza otunyeddeko otukanyugaeri sente zafe oyagala zitwala tubeere mwanda weyayo who can market you in many cases apart from museven mm. bali bagenda kuwamba binayisa bwakwata museven namugja mu ministry ya state for defense mm. baga tumuwambe museven mm-hmm. nabaita nababuuza nti mwabagala okuwamba mm. ani abamanyi weare gon ready and announce yes have these people invested nti international community nga ebalinako okutta abantu abaana enkumi nnya estimated to have been killed and organs extracted and were arguing mbw amakampuni agaffe gawerezangayo obuwereza nga tegamanyi nti omusango oguli mu international community bakukkiriza ofuuka president wa uganda nti mugurubu eyo muvamu president wa uganda ekyokubiri muyigireku ogundi layira mm. layira ekimuleetedde obuzibu eki okukozesanga bantu bwabasuula mm. mm. buli gwabadde agenda naye mm. ngaamukozesa namukolaki kakati abaala balayira odinga nga batravesinga kenya ne luto eh, eh, eh, prayer gundi bazitanga prayer lalis nga bakolimira gundi bakolimira ani nga bakulimira layira omusajja atwala banne hege bambala esaati zezimu mm. abataka abakikuyu ne batuula mm. ne bakolagana ne bakera enjini bannaabwe mm. eh, ne babawonya is it the ruto you are humiliating now is it the kaka you are humiliating now any system mm. any leader any political organization party that humiliates mm. those who have offered mm -hmm. eh? committed mm. and dedicated service mm. it mm. him or her mm. ends up using mercenaries kyebamala mm. buli kalumugulakategedde bulungi ao yes mm. this is a political science principle mm. you cannot throw away anally of long standing hey. Eh. and people don't believe in you okay. nti gwe buhulu mm. can you now turn against otuletere gundi layire yali akusiba yesterday that's why i tell my daughters ti when you have problems with your family hmm. waliwo ebintu byotayogera oyinayo byolekayo bali bakyawa nnyo omusajja ate ngaogenda kuddayo ate ngaogenda kuddayo kituufu oyinayo byeweesigalizaamu yes eh. nti nze bwe mba nkolagana n'abantu hmm. nina principles kwenkolera hmm. nti omukyalo oyo kankunda saved my mam kankunda ate nga yeryambala nti ndi wani wamiriya balina entalo zaabwe eh. naye yagamba nti mama oli simumanyi naye mm. bwonwanyisa nti mm. tamale you fight me mm. but i don't know your mother i can mm. let me help you najja olupapula lwa kyenvu mu kitabu mm. nangamba owandika mu nyukuta ennene ne president is presiding over security meeting ndikutwalireyo okumanya the meeting yali yamaanyi nnyo i found kigongo seated there mm-hmm. nga naye bamuganyo giyingiramu mm-hmm. naye bano abakuba essimu yange bannan mwenyovunyo naabakuba essimu oba naba weobeerawa abo baveeati batabulaulyansonga yaffe eh, temumukubira kakati kyembadde ngamba e eh, kiribw ekiti omuntu mm. wagula polotiyo ne bakubba did not consult me wed you believe that i should come eh, at this time oyo hmm? muveeko nonononono learn from today mm. that if you want me to help you mm. imbola ubumi from the initial stages kitufu but you cannot create your own problems eh. and extend them aa ah, ah, oyo muleke oyo muleke tugende maso takujja kumulamu lairo odinga mm. umusajja yasinga omuchayisa abantu mm. bamuyitanga miguna miguna miguna miguna aha. miguna miguna akugamba mukitabo kye peeling the banana backwards mm. tirayira mutitizi aha nze nategeka nentebe naga nti okumaja lairo mutitizi mm. twali tugenda okunonya obululu ekiso eyo gundi muleke victoria mm. mukazi we nakuba essimu mm -hmm. Mhm. naga nti omukyala gundi kwali kukidyeri nti mm. ah, mukomeo mumugjeko ngaspektinga nti ayagala bbaawe uh-huh. naga nti wakomyawo ekidyeri ijako emotoka y'omukazi n'omukazi nmusajja okola eh. decision ezo kati raili eh. oyo ye kyeyakola ekibi eh. nakwata miguuna miguuna uh-huh. namulemeza ebweru uh-huh. miguna miguna agezezako okudda ekenya but the people who saw you working with miguna miguna atugamba mubuli muntu afaanana sempija no i ask you people mm. go understand the human behavior mm. how do you believe gamba mm. buli fe abaganda egaali nekkuba notabuliidinga mm -hmm. ofa tukiyita mafumira abantu abayombi abalwana ennyo mm. abayombi nga fe abayombi mm. don't commit suicide temweta prevent out eh ne a eh, quiet man gato walo dokita bamwebuza nti kye kyamuseza abaana be mm very quiet very chi mm those people don't share their problems with others mm abera ona sirika yes. introvert era from uganda batugamba ne kimulira muli nti omuntu okoze ekigambo na sirika aba muzibu nyo aba muzibu nyo ata aba mubi these people did not do human behavior mm do you believe mm nti omukazi nga nasali gwolemesezza okufuna omulimu gwangaakoledde emyaka musanvu mu education mm. nomugaa nti yabya obukadde asatu mubutaano nokanyugembwanbwekanyuga mu koti isit forgivenessrespect to museveni over lunability bwoba oyina omutwe mubwonge obulenzi mmwe nga mujoga abantu isit forgivenes isit respect for museveni or isit valunability mm. nga nomulimu gwange bagwonoona nti baana kyobe nagenda yanga nti muganda wange butwa bwebunzise ono eyafa e eh. nodira nakyobe nomushumirye ti ngaasula teyebase mm. ba sente ozagala mm. ye nomujawo nokasuka eri mm. is it respect for museven is it eh, for juvenes or is it vulnerability naye buli ekyoko lino ekyoko lino erijoga abantu you better do with a man like me nogamba nti gwejeko pologulamu yange one by one what yeah. if you had managed uh -huh. you, you, you get people to kill me you uh -huh. failed uh -huh noga nti ate kakati ojje sente zewantu mm-hmm. atumulete kakiiko atukolerenge antike mulugosirwe sikukuba enyondo ntikalisasubira nti onaku nmundira ku tv ye nali semuwanga isit valunabirite isit what nti tude mumukimanyi kyogamba buli yakolera museveni aba furious nga omukazi gwoyite waka omukazi w'olugambo mm. nagenda amugaa nti gwe bala alina omukazi wali mulooyi omukazi nagandi namwesonyiwa mm-hmm. kiba kitegeeza ki oba otuse kulivu nga omukazi yekukyawa nyo mm. any woman will respond omukyaga e eh? e eh. eh? ogambye eki yes naye bantu tebasomaho nga cohuman behavior Mm. They think that everybody who can be humiliated needs a job and money. They can come because of otherwise, but they are facing with anger. Volcano, when they will, will, will explode. Chogamba katutu deku time bomb erije baimba. I, I saw Kaka speaking like a baby. So calling the tamale. Yes. Oh, your spy chief wa amanyi mwanga asobo tuka kwe yo level. Kaka goes back and reflect what he has done mm. with his people. mm. yes mm. kakatula wansi everybody nti are ah, these the people i did this and this is it how they should reward me bananyini buyinza balowooza mbu sente sente bwe muba mulowoleza mu sente na mirimu mm. nga temulowoozaako ku rehabilitation mm. and human behavior mm. mujja kulaba omuntu atezebomu mu cabinet nawe amtelinge this will go back use this man, the professor of psychology, mm. to learn how to deal with the people. This would be a reconciliatory period mm. for the next five years. Never mm. happened in Musisi, Naya throwing in Musisi, Museveni Guyagambanga. If I had one, yes, Erakana Katapokang and Kawandi, and Kawandi Kawind. Kagati Museveni are for Namurwaj. If we wanted to benefit, Bowega Lokumania. Mm. singa mukazi wo ayina mukwano gwennyo mhm. ne balwanira ku mizigo ne balwana oba mm. balwanidde musajja mm. mm. gwenga olina omusajja gundi olangira nti obwamalaaya ate goyo omwana gwotambuza lwolubutula lwolina lwagundi <laughs> eh, nze nowange kale nga namuwa gundi naye gwe yamuwabbi womulalu eh, <laughs> bwoba mu nyumba ngaosirika waliwo omugagga yalina <laughs> abaana abawala aba babiri aba ali mu nyumba ye ngaawulya bayomba mm. why don't you drive your father's car mm. this belongs my father mm. kyava baita nabagaa nti ate olwaki ogamba sisitawo tiene motoka siyange siyatatawe that don't you know that this belongs this is a dot of gundi wakitegera nga abaana balwana mm. kati let these people fight each other uh-huh. kaka ye museveni yafunamu eh. museveni yafunamu ali munyumba asirize kakakyo leero balamu gana mumyuka naye oba balamu agenda kuyita wa kaka ayina bwino ku balamu nesobi i didn't believe that this boy balamu can reach that level read the spy the, the vomit of a spy nokandeeterako disimaawe kali mumotokaawo balamu gana mumyuka alidde nnyo sente z'abantu nesobya senye abantu leero balamuka n'amumyuka ate bagenda kukola ensobya eki omanyi eh, eh, situation of disparation mm. the resort to assassinations mhm. bagenda mm -hmm. okutta omuntu ogwo mm. bakwate omulambo nebwatali bamusiraamu mm. baguteeke mu jeneza guyingire kampala nga gukanga mm. ojja kulaba abafuutuka kuserenanga erikopota yebajjawo emuteringiri wano president yabaseviise president yabatasiza yatasiza poliisi okubaga nti abaana mubaddize gundi zaabe but do you, know the, do you see the excitement ababodabod hmm. baga nti mujayo gundi eh, pikipiki zabasibadda eh. bali mumakomera ababoda eh. era kakati bagenda bateka kuba museveni categorized hmm. tibebasibira ebya kafyu hmm. kati ogenda kubasanga kumada naki wabuli myezibagenda gikyusa era balemereyo boda bazitunda amteringi you you know how these mafias operate aba polisi bwe baba tamulanga bakole ebikwekweto bagamba abantu tujja kuba kuba nnyo ekintu muganyo kiyiwanga kyabazungu bwe bakiyiwa si bwe babagamba <laughs> mwe mwalonda waaki ekyokubiri pulezidenti ayingire mu sente z'abapoliisi hmm. emitwalo etaano etaano gye babasalaku gibaluma ani azirya kayibula yazirekawo saako ziraga waani azirya okyola mm. yogera ani azirya ekyokusatu museveni abayambe tulina amasanyalaze mangi hmm. all security ngundi insolations should get free power naye kubanga agamu bakugamba tetugeyambisa nageyambisa kakati kankubuuzi e- e- ensambya mu balansi eh. bagamba bali kuyaka kakati bamulasho ninga eh. kakati ah, ah, banu nabo ba ah, omukazi wayakawagwako balaksojiwakakati eh, aukanurani <laughs> ebalakisonu yaka bagenda okuddayo nga amasanyaze gavuddeko yes <laughs> the president should intervene eh. otafire should intervene minis of internal affairs ogundi ono abadde agundi ono muganda nge gundi muhozi Eh. ali mu internal affairs afuna experience eyasako yaki yamagye lwaki eyabanu tekola kusiruzi eh. this money nettama ene nkubuzayo question eh? muna uganda kiki ekyobwerere kyafunayo simasanyalaze simakiki kyafunayogavumenti ye amanya ago agabanyankole gansanyusa nnyo lwaki buli gamu galina miini kayihula akayihula enkuba kahonda kekasola kali ebyuma mm -hmm. ka, mhm. ka, kabaziguluka mm -hmm. oyo yeyabuuka ebizibu byonna mm. e, eh, e, eh, akatesi mhm. akatesumbwa eyali mu revenu eh. akatesiakatetantalwa akatesi akatesimbwa kayine rugaba mhm. aliwolera eggwanga aliwolera eggwanga nga nfudde ye kayine rugaba uh -huh. hey, aliwolere eh, kakati gwovuganya otya naliwolere egwanga ah, eh, eh, nammwe mubale <laughs> nammwe mubale tekakati tulize wakiku etuliayo omwana gwe bayita kiku junia kiku abanga bonna bagalina gegamu nebwabaawo kiku kiku kiku eh. tuba tukyanonyedde amaawo kiku kiku ah, ah. amanya gabanyankole gansanyusa eh. akatesi eh. akayina erugaba ali aliwolera eggwanga nga nvuddewo <laughs> aliwolera eggwanga akatesi akateetantalo akayigula enkuba akahonda akaziberuka era gundi yagamba bwosoma akatabo nolo nga ati izi eh. omusajja obi kitaiwa obi mm. yali azadde baana bawala berere kati omuwala omu namutuuma erinnya mm. nga livonolwa nti ok the daughter is also good mm. naye bwe yazaala omulenzi namutuuma mm-hmm. obiya julu the moment the mm-hmm. mind mm-hmm. is at rest at last eh, kunkomerero nzikakkanye eh, katonda ansasudde ansasudde eh, mm. katonda ansasudde kakati bano nebategeera the mafia is split why mm. katumba wamala survived t mm. abasajja abakulu bali abalina reality babulidde obuvubuka obwo nebugaana bubbi babubuliridde nebugaana profesa abubulire enkya neggolo nibugani kubanga projekiti yabo tebusobola jita let mm. me tell you mm. the battle between a rapist mm. and a woman a victim mm. okazi where concentrates where ekitegeeza teggwa mm. e, weconcentratingira in my book mm. the wisdom of a fisherman mm. buli muvubi atuula ku bya munne lwaki when the boat mm. is threatened by a storm buli mm. omu asuula bya munne to save the boat mm. a situation can come golowooza if you are facing a cancelors leg mm. does it pay you okugulemera cancelors asaane ah. yes kati bano tebayiako bano tebasobola kusuula projekiti yaabwe ey'obwa pulezidenti why mm. after committing crimes and atrocities mm. is only they who can protect them obutabatwala hege and who can protect their wealth they cannot entrust their wealth to any other person why they have not created trusted allies ee babadde nga nabyebakozesanga babasasula nbabasulaku eyo situation gyetuyita akazu hmm. mu politics eba kazu batugaa waliwo akazu and it, it, it, it, it can split the, the, the, the gund the, the, the first family niye kati project zitandikide mu first family ugambi tesoboka tetuina yeri external zone ziri external zisirise batunulira butunulize eno musebe nyina nogo yakwata namukuba mu komera kasajja kali kasajenti bwe kati who are you I'm Sergeant Soso. From where? From Special Forces. What are you here? I have come to look at your gate. You're not supposed to service us. Me? Mm. Me? Mm. You. nakwata kupita nekamuka don't tempt me gentlemen don't put tempt me mm. yeta yesa jenkakubira akatambi mm. ngakasajja kamutadde kini ya bulinzi ngakatadde eh. akana akasajja ngakatadde president gwesoko tugende mpola tamale chuma bwechiga ya mayinja ngosibira kubulu museven tayina kuyateka under house arrest cha cha kasaji cha sa yecha yecha yagenda okulya nga olunyankole lwayogera ayina gwayogera naye owamaanyi mm. mm. omusajja nagamba nti nzanzija wano mm. and i want to see my visa yes they, once they enter they don't get out eh. let them enter they will not get out eh. hey. hey, hey. musafiri mwita uh, ah, uh, ah, musafiri bayali agenda munsiko yagenda nani goloza gadafi gadafi yali talina bako sadamu huseni yali talina bako baali tebaduse abakoba tebaduse nebawalabe senga teyabasikiriza koma unaababobola ba bintu nazaasa eh, eh, eh, waliwo ekiseera omukulembeze lwayita omutu gwa buli omu for survival kati eno geemu eno ye abasakasiriso bano bo bawedde kasaba bebukedde nakkalira kasa segirinya alemeddeyo naalaalira nono noyo nolaalira no, no, no, no, no, no, no, no. for the first time kakati abo bonna abalamuzi kati basala jambizi na bumyu kati soko linde abalamuzi engeri gye basazeemu kese ezi zonna zonna kigenda kubooca bonna kigenda kubooca ekibooca tebakimanyi kakati bobi wine ate naye n'atabala omanyi nagae mutabani wange taddamu okuvuma bobi wine mutabani wa dove mabobiaiaeaiscipline him mm -hmm. why mm -hmm. bibi byatamanyi mwana muto mm-hmm. ugaye nti nze omuntu ayina kyeyali ankoledde mu nsi those people treated him mm-hmm. bakwata sente zabwe ne bamujjanjaba mm-hmm. you see muto he needs care i, mm -hmm. I told him ate asobola okiwakanya atandamu namuvuma Mm. ika nti abusive nti banno bobadde nabo nzolabanga muma gavumenti yonna ah, ah. mypolerina eh, walitwetwentweyepusi mm, mm. walitwetwentweyepusi kafaana nepusi katunula epusi kaleba nepusi kalinga epusi akakajja nete naye njajikaggala wakati awoaggala wakati awo njikaggale bagirongoose ebulemu kadde kakimye sente nanga kazitutte obadde ng'okyatumalirayo kinene ekintu ekya pulezidenti <coughs> museveni okubeera ng'ensonga zino zonna azisiza kasiriso museveni ajja kubakwata ate abeeyagaliza obwa pulezidenti abeera eh, bolidde anti kitegeeza thats why investors are running awaymw eh, ab'omu nyumba muba mutegeeza nti museveni is sick ab'omu nyumba bali mu kulwana olwedde buli omu ayagala kusika ttaamale habuka niyo fight yove e, e, living person e, e, e heritage person ensi yonaye yeah. siri kilide oh, gamba oh, yi mkholisa kulebi vya mjinga hmm. akasajja ako kikazungi eno neno mbadde ngenda bakubira akatambi bye kayogedde ku kuse kugundi e, eyo e, babadde ensi ekategeere mulinde ku platform kakubenga kawasamanga kajobojja ensi ejja kakakwatako kati nawandika nembagamba nti ono mukyala w'omukampala mm. bamulwanyisa kabanda minsa kabanda why kubanga what you don't know mm. ebintu byomukampala nabaga nti nze mumyezi mukaaga mba mbimaze mm. pulezidenti naga nti kuwata kampala mumyezi mukaaga wanemanga mumuddiza mm. because why kati nnaku ezo bamulimba mm. nebamugaa nti oh, owino mbutaka lya nasuuna amuwe bilioni kyenda mumukaaga nasuunaki mukazi bamupanka babbe abasuma nesuuna ngaettaka yalijjawo owino oh, owina amanyiddwa nti mukambalabali ku dembe eh, eh. market owino owino yali muz ngaabaddewo emyaka gyona nga letuwulirangawo nti ono yennanyini ekyokubiri eh. museveni bamubba mhm. oyo omukazi kansola w'ekivogo oyo ate tujja bba gyotubasibeera mm. yagenda n'agamba abamuwino bawaaba omusanvu mm. negubasinga abasitekansa mm. nalimba museveni mbutwabasasudde mhm. kuba mumawulire tebibaamu kakati owino is, is. Mm. owino when the president directed that market should be owned by the vendors mm. the bag butunda bonna basajja balaba baani but this mm. was government land mm. president nalagira babasasule bonna ne babasasula mm. but in the case of owino is different mm. the owino people hmm. solod mm. their land mm. to buy owino they did not turn themselves into owners of owino mm. as previously done mm. by other people nabe nakasero kakati what do you do mm. if you still need or we know mm. talk to these people and refund their money mm. eh, ekyo si kyebakola mm. ah, abaleta oyo mukuba ebifaananyi ayawuliramu basajja ah, oyo mukazi yasingaza kaka amaanyi waliwo olunaku lwaliduka kubanga ah, omukazi oyo yagamba mbubamuwadde musetausi miliyoni bitaano abasajja nebamukwata nebamugja muwino ku gun point nebamutwala mhm. mu central bank nebamugjako bibiri bwayobulabu ati ngaalina mu nsonga nayawulira mu basajjanaye gwe baba akasiita we bosinga bano bonna yefuula nakakakayina ah, bwino kakayina bwino ku ntwe yepusi yampadde bwino ku ntwe yepusi leero balamugana amumyuka ku sobi abantu beyakatta leero bala mukana amumyuka leero bala mukana amumyuka ate nze bwenkuga nti kafulumye kaba kafulumye mm. kaba kafulumye mm. ekiro nasuza enkola hmm? <laughs> kaba kafulumye abantu bagenda okugoba balamu emisinde balamu <laughs> akatabo kali entu yepusi entu yepusi omusajja ayogedde abatema ebijambiya n'abantu abalala bona nalabye nga avumiti nga omanye ekiduka ogenda n'oyogera ensonga wenna n'olumanemba wenna no emitaafu gyonnayagamba okusimanyi gundi ayina dayoleyawomuama nalabye kakka nga ali ngaeky kakaddekamuno tekayombanga tokakutteeko enkola eyo eyokukozesanga abantu nemubasuulanga toiret pepe ekome eh, ku basempijja si buli muntu yenna nti ajja kujogebwa kakati nakuwandikira katabo kano nekugamba mm, by the time i write mm. this book mm. on 24th october 2018 mm -hmm. president yoweri museveni had not yet accepted nor rejected the resignation from jennifer musisi mm. asking to step down from the position of the executive director for campala capital city mm. authority madam musisi through in her designation later pending approval by the president mm -hmm. within a period of two months. What is intriguing, however, are the reactions from the public over the matter. I have heard of reports from the mafia gang implying that Musisi's real intention is to intimidate the president and that it has been her practice during her period of service. These reports allege that Musisi uses resignations as a weapon to intimidate and win concessions from her boss. I therefore find this assertion lacking and childish because of the following reasons. Musisi mm. weyaja president bwalambula Kampala. Mm-hmm. Yabagamba nti yategeera nti Musisi liability. Bo bano baali bamaze dda okutegeera. Oyo mm. oyo ano kwange eno gifu nga yategedde dda ne batandika okuba Musisi n'okumwewala naye nga galabe babadde bamubba. Gala, look at this group, very dangerous. Ani abanga sente za Musisi. I told Museveni nti Musisi is a, a pastor who demolishes churches. Musisi is a Catholic priest mm. who demolishes churches. Musisi is a sheikh. nootugamba lwaki ovuma musisi yes nga nze maze omutegeera mm. ti gurupu za musa you see this government is lucky Mm. olwokuba gavumenti zonna embi zali concentrated ne kampala mm. gavumenti eno bajagala nnyo mu kampala tumwebaze yeya gyononamu by the t i was talking somebody nembaga nti the person should talk tono kampala affairs is moses byalwanga mm. eyaliko yiga gundi agenda okujja lukwago nga independent abakansala bonna nga benaremu Mm. nayo mbwaine ebyapa bikumi bibiri aine ebyapa bikumi bibiri mukampala kajiji aina oluganda kukulubya nga wabibyogere bakubamutbije bakubawaliwo abantu abafunye obugagga obwo obwenkanamukampalawanwebaseerenyo abaganda bamutirewo ebyapa ebikumi bibiri nga yabijawa tamale abantu sente bo bazikola ddi sente bazikola ddi waduka aina ebyapa ebikumi bibirinti bonna organization zonna zaali zaabo bazikubye hmm. bukubi kuba sente the permanent politics political stability ababutoda baali bani eh, yutoda yaliyoabo eh, eh. ono kayongo muwino wan ne bodaboda zaali zaabo naye bano bapurifaringa olukujja ogamba abalala balina kuba mbwazi abwe balina kuba basempijja bamala okuba maga amala kubeera mu bbanga nakanga emibisi n'alyoka alya yo purifa bweyagala ekibumba tambuzi hmm. if you want to have political stability accept what this woman is telling you kabanda mm. if you are interested in money you get trouble kabanda abagamba ki mu mbeere anti yayagala ku stabilizing kampala kutereeza wino kukola ki lutu causes you we because if i not going to sell your wino mm. refund mm. the money to wound mm. bakayongo badize sente zaabo mm. neba nisiye baagala omukazi bwe yebajjula bwe yebamba bwe yebajjula bwe yebamba oh, oh, oh. twakasooka kulaba gwe or the organizers of the events even musisi was not given a minute to speak in any of the events organized around the city you wonder is she the same musisi whom the president has always praised for doing a wonderful job in kampala what went wrong mm. bano bali bamazedde omutegeera nga bamukanyuze bo babulya museveni ngaayogera Mm. adisi umwa nizikozi nga swabu uh, ezi nga bwone baduka ne baduka no no ngo busuma no bujozi bugenda bubagoberera kasoba kasuli <laughs> no uli no busuma no bujozi ngo manya webali ka group we kalika nanyi no bwali bali na che ki che ne che yaman ato kumanya basaje babi che yaman mwafu muzibu che yaman eh kwano kwadi kwa chimi yose kasaje muhanga kubulira kasaje gwe kasaje gwe otakudde oh, takudde ento eyo naye waliwo eyakuloga nkutte waliwo eyakaloga nkatte waliwo ŋenda wonna nekazonga nekazonga nentw yako njekuttira bwerereggwe nayeyo ntw egyozunza wumulubbi ekimala musa abantu mukoze muti kagende omaani nekabbayo nekabbazaaba gwate omula oliki kalenzigwe kalenzigwe nobbeezakagame nobba zani dayo zijjeyo nkulageko sendezo babadde bagakubba ate wangamba tebakubba naye babadde bakumazebabadde bakali ekyo bakabebazuka olinga ali ku serena akatumye nga bwe yakatuma mu bank ovuwe kasinga kali mu kofini nadde <laughs> mumaze ntojireeta ojijja ku faamu okensina amasina agatta omuntu ngentwe ngentwe emaze okuyingira kofini <laughs> mbambalaba nadde mbalaba bonna nga mbaliko waamba oyina abakuumi bo bali abatalaikakatamanyi kyebategeka bagenda zambunsinga nga nzitwala mu banka ekisuula omuntu ow'amaanyi kaba katono eh. olina amaanyi mangi nnyo naye eh. kinakuba ku ttaka kijja kuba katono olumba olulikutta luliva kunze kuba onnemeddeko tayagala ogende nankota yonna aga awaguleko <laughs> kekiwagu the city carnival an annual event which was initiated by musisi was also cancelled and ceremoniously in addition musisi zikulo z allies including alen kajina and the mafia mayika jina yatula kona ne, ne musisi ne balambula kampala mu helicopter yali amaze okudduka had started abandoning musisi sinking ship i vividly recall incidents that happened during a meeting between me and the president in the state house three years ago when walutwetwe push told the president how he was continuously committing the treasonable offense of abusing Musisi, What is surprising today is that Kobu and others who are using MCC to, to, to, rip off KCC of its funds and properties have disappeared. Who cannot recall the incident during one of the KCC annual festivals when Princess Kajina together with Musisi went on an aerial a tour of Kampala city in a rented helicopter. Kajina has abandoned Musisi the way people abandon Yerepa. In his book, Julius Caesar, Shakespeare talks about relationships between human beings. He points out that when love starts to sicken and decay, it uses a false ceremony, which is a false politeness. Former Nigerian President Goodluck Jonathan this close that his phone went off for several days following an election loss to retired Muhammad Buhari. Johnson told his aide to take his telephone set to the, to the mechanic in Abuja, thinking that it had developed a, mechanical problem. To his surprise, the mechanic found out that the, his phone was in good working conditions. The mechanic told the president, the former president, that the, first, the phone was not ringing just because no one was calling him. Mm. baali bamaze okudduka nga bamudduseko takyayina but ihave told you mm. that any politician mm -hmm. who abandons you are like a rapist mm -hmm. a rapist after raping a woman he kills her Mm. That cannot be a permanent relationship in politics. Mm. Mm. Politics cannot operate between on a slave and master relationship. Okay. Politics cannot operate mm. on a mm. hunter and a hunting dog relationship. Government mm. mm. mm. And when we go back, like his name, Kainirugaba, mm-hmm. President Museveni used the title, a biblical title, sowing the master seed. Akasiko kakalidali. kavamu omuti omunene ngaebinyonyi byonna kwebiwumulira naye hmm. akasiko kakalidaali kavuddemu movement omuti omunene mpa abaana agobako ebirala amayuba gakubaganirako ogwo gwe muti museveni gwe yasimba ensigeyembalakasigo kaweke katono akasigokakalidaali nekavaamu kitabu kyenakikyusa eh. simba akasigo kakalidaali kali mu hmm. bayibuli mm. kali kasigo katono nnyo eno ye movementyeno uganda museveni gyeyazimba ngaoliwo abajozi abanyaku bantu nebabanyolako nebamalabaniyako nebabanyalako enca nebabakomyawo ekiri kube fenna kati tuli ku muti ogwo ku matabi gakata gomuti guno omunene yes agreed museveni yasimba akasigo ka kalidaali nekavamu omuti omunene isitire mutiomu uh, do all bads patch on its branches anti awo ogambidde akayineeruga ejjoogo naye nga omulenzi ali ogu akankanyiza ensi yonna hata ajja egifuna eh, omukazi ayagala uh, okufumbirwa empeta uh-huh. afukamira balamu bmbonna nali mukibaya era eh. batera okuga nti mukagundi yakiwuka empeta yagifuna Eh. naye bana bajogera si yona eh. nti kaka nabogerera bubi mm. nze buli yonnago bakolaganye naye mm. bwotuukewoomuntu nze nkubuulira mm. nagamba nti president museveni addire ku lunaku olwokulimba mhm. agambe nti gavument yebagiwambe alabe baminisita abazina aminista whois mm. happy minister hey. Eh. somebody even told me nabagae nti nze neddagala lyagunda nti banabbanja baleeta baganda baabwe baani batayebwa why do people trust their close relatives is the, the, the poison scare batya butwa hey. weliwo minisita omusiraamu yaŋŋamba nti fe abasiraamu ekyatuyamba mm. kabineeti etula ku manda fe tumuga ntiwasiibize tulyayo soka olinye ebyo nga byebituusao namugaa nti purezidenti ajye abawo omwenge batamiire ababuuza omuomu nga batamidde mhm. tiwamma ekiri mu gavumenti kiki mm. bwebamala okubba sente mm. nebazibbamu mhm. ngaoyina zidifende bwolumala okubba nga badduka n'obujozi bwabwe nga bugenda bubawunya mu mpale minisita bemulaba bonna mm. bebatwala mu kooti tebalina kyebalina kati kitutu mutunuulire kitutu talina namasanyalaze waabo naye yamesingapo gundi dola ebikumi ebi eza museveni yali akomeka dola miliyoni ebikumi bina teyalyako buuza omusajja gwebaako bandibaga nti bantu bali tribe oyo omusajja eyaliyo nga kyeyamaani eh. tebamugobayo mm. yingeni yalutwamu omukugu mumasanyalaze mm. babadde bafunye ekifaananyi nga agenze mu koti obawabira nemugenza ebyuma byange bipenetrati nga jacket omusajja siyooyo mm. nankabirwa nabuuza bayabijjeewa kati nankabirwa ate yezeyetise muleya nga ziddayo weyatransferingi leya batyababba miliyoni ebina baliwa if we are serious people kwokukyusa ebitongole tubinaleka akabutoke omusajja omukulu nogamba nti ngenda guliaba erosi wa nerosi to stamp nazo ne zikulema stamp ziriwa ezamagezi ati zinajjadi nga bazizanyiddemu e- eh, newajja ekisajja kya saidi ekibumba tutu nekigamba we are investigating at investigating it and what? investigating Nika because the woman has fallen pregnant. <laughs> the issue is clear. How much money did you give mm. government printers? Mm. What was the cost of each of the stamps? Mm. How many stamps have been delivered? Mm. In one minute, no one necessarily, no one primary so we are investigating. We are investigating. Kasaji Yamaro Kusura Bank. Kasaji Asura Bank as nezigwa ku ttaka abantu sente nebaziteeka mu bitabu mhm. agamba ngenda zikwatetebakuba omutwe ogwo nebagwasa umeko asik nabaga nti bannauganda bagezi nnyo bannauganda tebalekana naawe kakati bakola akatale kegindi akakewandege kalimu bameka owaye amasama kalbut if they had distributed eh. ogulakana akebiti biliyoni kikumu nsanvu hmm. wedi ubaiti akatale nga paka yadi maze okukwata omuliro nogulaako paka yadi yakwata omuliro nebugwa nga faya eri waliwaohydrant si bonna faya mwejja amazzi eh, bazimbako mm. kati egiyo emirimu egya minisita wa kampala nga akolagana ne wota mweyo mwowino mwali mm. baddemu hydrant ey'amaanyi mm. ekuba naye kati faya bwejja teyina wenywa erina kuddayo mm. edda yo ludda wakwedi kwotazi nesanga jamu nesanga jamu era mukuzikiza agundi basoka ba nebatuuka mu budde mm. mmotoka bwe yali eddala abayayi nebakikuba amayenjebagala amasiro gagwewo e omusebeni yagwokeza e, enkyaba bamutaswala nebambala amakanzu nebagenda omusajja gwe mugamba eyasse muwala wamwe gwemusabako esente zomu bamutaswala n'amakanzu gaabwe bamutaswala kazi dasi weyawubya nti fisjowano tukiwumbe mm. solve the issue of banks mm. banka bwezagwa assets tewali mm. abagundandi banka bamaze emyaka n'emyaka basasulako bamiliyoni satu mm. abainamu enyingi liquidate amala kujja mm. Mm. eya sudir bagiwarisiiva mm. ekitegeeza nti sente zaliyo ku balance mm. ne bagitta mm. ekibawemulaba bank of uganda mm. gunirandi banka nairobi grand bank dar esalamugrand bank zanziba zaali solovent eh. ngaezikota ziruddawo eh, wano omutwe gwe gwali gutamidde ngaebigere biramu eh. yes eya sudiru kigali eyina proper administration ya central bank yalinamu bagitundirawo hmm. ekitegeeza wa ye banka ya sudiru eyafunanga ebirabo buli lunaku buli lunaku buli lunaku ate yakwetya kakati ekonomi mumaze ogyonuuna nomulaba omusajja omukulu ne kasayija ku myaka ki egyo oba oyogera ebyo abakulaba mu buto wazenyisanga kika kya ddola eki wabyaye oba omuzungu kagali hmm. mbabuulira nti the canot mm. wen yawo mm. kakati akakatabo kagonde ka ka, ka, ka, kaka mm. mubawandisi tukayita stinka itisstinka it, it is a stinka mm. it stinks and it has a lot of information kawunya kawunya ayo kubye ntweye pusi ne balamu mm. abasinze okugwa enyo entweye pusi walutwetwe byekakola byonna byekazanya byonna eh. entweye pusi ne balamu nesobi ebyo eh, bajenda ah. eyabikugambye kaka former spy master eh. nakubuulira ebyo eh. yesabyeyesebya yekka kyekimutaasa yes, kuba baga mufule eh, jiriketi ee, boba gezi kati nebwa ayagala ate katola babukedde bwe kuba ee eh. abadita kaka abadita na yi lero kulu byagana mumyuka nako kagenda na yisiri bagwa kana mumyuka kubanga bakakubiye bakakozeseza nnyo ate eh. bajakata kani kulu ya kani bikirudi Washi. I'm telling you, the mafias are disparate and the Kuruvia knows them. Mm. Bukede knows these mafias. Mm. Kuruvia abamanyi. and the, the way they have treated everybody okujja konga mwenna muyingide jema ange yange tamale tsikasayo edachika satu nya abantu bonda bakoleje chechina okolebo separate mu seven from this group eruwa eh, bana abana bana there will be crash like that no project ye bili versus mu seven mu seven bwana acha go kwesimba eh, at is no project ye bili I, i i was working in somebody mm. laughing mm. at muhoes muhoes mm -hmm. he said for him he mm. was okay mm. he was not a part of government mm. igg could not call him mm. what about now mm. yes nze nkugee nti museven mm. ayina gwe yateekako mukkomera mm. namga ngaalyanda house arrest ennaku ezi satu mm. ezi satu n'abatwala n'ababuuza projekiti kyeki ne bamulimba they were even planning to construct a voice insulating Uh, house nga beggaliramu mm. mm. me what am telling you mm. e, obukulembeze you must be marketed by others you must have a track record my advice to them would be to grow up with the project at the moment reconcile with the people mhm. go back to the drawing board mm -hmm. the same same virus can only work on people like a same pija those can be humiliated and come back Tamari. a man like a, this hey. Eh, man mm. Nkugan mm. kakati kuni tumulabu uyu kazinda mm. mm. I talk to kazinda mm. bigirimana naganti nse kazinda na musonyiwa mm. ya kwa zang umayenti baale takone signature gundi omusomi wemikono era bamuimplicating nawandika katabu kalamba njakakusomnekazinda naye neyingira naye was used kazimba, kazinda mama we yazibya amaaso mm. kazimba babadde bagala kumubakoki naye kakati abantu bonna abo bwe balituula wansi kubanga abaganda tukugamba ti digging a pit to cover no, another one youll remain with a pit mm. where are you going to put all of these people you have humiliated Mm. nze abaana bange mbagamba ti abantu abo abatukolera wano ewaka mubawe respect why mm. singa house gal eyafumbako ewaka emmere ayogera mu bantu nti mirundi muli wabafu ne mm. bamuwuza gwategeera otya nti cannibal nafumba yo emmere naye nosanga nti kati photographer wa president is in exile in canada nosanga nti gundi eh, kakyama a senior officer of State House is in exile. All of those people who had had the misfortune of working closely with you, they go home cursing. What future are you building to your families and yourselves? Ngatusibula. So, I think this would be mm. a time. I hear mm. you, Wabalokoli. Mm. It would be a time for reflection, so mm-hmm. searching. Mm. the way must start the reconciliation process mm. to swear the rain started beating you okay nti temuyinzaga kakati ngono omukazi mm. waliwo omukazi babba mm. sente zaki eza teachers union omukazi wattu ne balirimba ekkazi ne bamugamba nti sente tuzituteyo sente eh, tuzitutewo mu bbanka yeziri ebipapula bibino nga teziriyo ali ne muwala weekitalya nebo batuula awo ne bakolima mm. wadde ebikolimo byenkoko tebitta kamunye naye kamunye nenkoko biriwo ebisinga obungi ku nsi nkoko when i stay at home mm. and i reflect on all my efforts i did mm. nodira omukazi yatandika okubakolera mu mm. 78 mm. eh, amiria kyambadde mm. oyo anikwange nogisi namusimbako omuntu kubanga ali mu kampuni yekkanisa atunda ettaka nekkanisa nagiyingira has amaria been defeated gwe is it how you pay people nti amaria mwemulowooza nti abantu abo bebateekako brave face basanyufu what is more important is what these people tell their family members sibiri bibuukira kale katsirule katuve wanoempija muwalawe bamwatesempija muwalawe bamwatesente tv olwaleero mwebale nnyo okubeera ngaate mubadde mutugoberera era tubasaba musigale nga mukyawuliriza pal fm ate tujja kukomawo wiiki ejja ate tubatuuseeko ebirala sipiika owa disitulikit najja nasiife era kansala owe kawanda nakisanjuwe bali kubeerako ne sipiika hamza kasozi owa nansana munisipalite mwe baligoberera nsonga ne bakansala ba disitulikiti ewakisomwena batumiddeko n'abakasanga town council mukasa fred kiwala kikwate tujja kukomawo ne tamale hmm. oyinako ah, ah, ah, akatono kootambuulidde hmm. emisango lwaki bagigobedde ku technicality zijja palamenti gyonnatetunalabayo eh, bybaali banoonyamu ah, ah, gwagundi gwani anti baabwe nupu hmm. is nrmb uh-huh. era kyova olaba hmm. nababuuziza jjo nti singa singa abali mu opposition uh-huh. babeera beyagala ngaabali mu gavumenti uh-huh. bafuna agi ey'okunoonya obuyinza enkobe yebusitema nga wagitutemu national park tefa kubanga yamanyira kugisuulira mbalamuzi negitali mu nup egiri mu north jonna tekinikalinedda bebamu era bagigabanga bagimanyi nup yajja sente za local gavument baali bazimanyi era abantu abadipi babagoba mu butabba bakansala abadipi babagoba nebabakuba nup yayina gyeva yabanu era sente za local government baziteekamu nga bagenda kuzibba kakati ono basose mubakoza sitampu ali bwati nebasoka nebamuona nebamuona nabeera mugalubindi naja akabuto kalinga omulamba naja oli muto even to eh, distribute uh-huh. stamps newetakula wekka nti buli wa stamp buli yero swan netu nezikulema where are they yes where are the eh, stamps kakati tamale weekend ogenda gendako waluli ambuulira ah! kati ngenda mu print yange genda kakati kati ani twasuze tukola era gyendaga jodda eh? eh? vomet of spy master vomet kayugumya ensi mugikumiza ggwanga kano katuva genda okuyita nekikubiriza gwange omusajja kakka ah, ne bebamukwata hmm? kati eh. aleseewo omuzindaalo kale nze kati naye kanegende ekasanga e, ti ngono bwagenda mu printaleye mubeere bulungi mweraba